کام کام آمدن کام کام with می پلیز، کام with می پلیز، کام یعنی آمدن و در اینجا امریه یعنی بیا. With همراه با یا با می، من. پلیز، لطفاً. دوستان در مورد تلفظ پلیز دقت بکنید خیلی از زبان آموزا به اشتباه تلفظ میکنن پیلیز یا پلیز این دو تلفظ اشتباهه تلفظ درست به این صورته پلیز بین پی و ال صدایی وجود نداره پلیز لطفاً Come with me please یعنی لطفاً با من بیایید یا لطفاً همراه با من بیایید come with me please come with me please may I come in may I come in may I یعنی آیا ممکنه که من آی می، یعنی من ممکنه می آی، وقتی که می میاد اینور ساختار سوالی میشه می آی، یعنی آیا ممکنه من فلان کارو انجام بدم کدوم کارو کام آمدن ان، داخل می آی come یعنی آیا ممکن است به داخل بیایم می آی come in may I